给人生命的氧气不断，我们赞美你呀，伟大的自然，你的生命没有人看得到、听得到、闻得到、尝得到、摸得到，你无处不在，却层层隐藏。哦，爱你呀，伟大的自然，你无形无界，孕育万物，这千变万化为了什么？ 究竟为了什么？要怎样懂你啊？只爱着你，伟大的自然。我们不知道如何无形无界与你面对面，唯有众志成城，用思想传递对你的渴望。那请你一定要回应我们哦，爱你呀，伟大的自然，你会让我们知道的。赤橙黄绿青蓝紫融在一起成了白色。 若我们忠心一致，钟爱你伟大的自然，你请回应，让亿万人民共歌啊！爱你伟大的自然。